¿Cansado de ser un nerd de mierda? ¿Cansado de sacarte dicen todo? Acá tenemos tu solución. Invisibility Cola. La gaseosa que te hace invisible y te permite disfrutar de la vida. Si no me creen, escuchen estos testimonios de verdaderos clientes. Él es mi mejor amigo. Yo la recomiendo. qué y la comparto con mis amigos. Me encanta. Yo la recomiendo. Yo tomo Invincibility Cola. ¿Y vos? Invisibility Cola, cómbrela ya!